damla damla çoğalan hayırlarla çıktık yola. Bir kutuya sığmayacak umutlar yüklenmek, mutluluğu paylaşmak içindi adımlarımız.'' parça parça döşenen yuvalarda yeni hikayelere şahit olacak, iyiliği her rengiyle inşa edecektik. Tebessümlerin temellerini atarak umudun yükselmesini sağlayacaktık. Harcımızsa yalnızca sevginiz olacaktı. Bugün sizlerin de desteğiyle üçüncü yılımızı tamamlıyoruz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz yıkılan umutların yeşerdiği güzel hikayelerde buluşmak duasıyla. Ecir Kapısı 3 yaşında.